especial con las ocho temporadas de Los Serrano. ¿Dónde? No pienso decírtelo. La hemos visto ya diez veces. <laughs> ¿Qué quieres ahora? ¿Puedo pasar? ¡No! ¡Déjame en paz, plasta! Vale. Oh yeah. ¿Qué pasa, hermana? ¿Cómo va Papá, ¿qué haces? Escucha este temazo, es cremita, jurao, hermana. Hmm. Devuélveme la vida que me la has quitado. ¡Ole! ¡Vamos para allá! ¡Ay, que me la has quitado! Devuélveme la llave de mi sentimiento, por favor. ¡Ay, que me la has robado! ¡Devuélveme la llave de, mi Superman! ¡Ay, que me la has quitado! ¡Ah! ¡Devuélveme la llave de mi sentimiento, por favor! ¡Ay, que me la has robado! ¡Devuélveme la llave de mi Superman! ¡Ay, que me las

¡Tu amigo ya está aquí! ¡Ya puedes salir! ¿Cómo te llamas, chaval? Marcus, señor. ¿Te gusta mi hija, Marcus? No, señor, solo somos amigos. Y más te vale que siga siendo así. Te estaré vigilando, Marcus. Siempre vigilo. ¡Qué guapa estás, bebito! Ale, a pasarlo bien y no hagáis tonterías, ¿eh? ¡Marcus! ¿Estás bien? ¡Va, John! ¡Que llevas media hora metido ahí dentro! ¡Sal ya! Bebito, vente aquí conmigo. Me alegra que hayas decidido acompañarme a la comunión de tu prima. Seguro que le encantará la sorpresa. Te odio. Ha llegado tu hora. Prepárate a morir.